Hallo, willkommen zu meinem kleinen Video. Ich zeige heute die wirklich schnellste und einfachste Methode, den Zauberwürfel zu lösen. Ich habe mir da einige Methoden im Internet angeschaut, aber insgesamt sind es äh, ja, einfach zu viele Moves, die man da können soll. Und ich habe eine Methode entwickelt, wofür man äh, viereinhalb Moves können muss um damit den Würfel einfach zu lösen und wer noch geschickte Finger hat, der schafft das sicherlich unter einer Minute. Gut, fangen wir mal an. Also es basiert auf der äh, Layer-Methode. Das heißt, wir fangen mal an mit der weißen Schicht. Die weiße Schicht ist dort, wo der weiße Würfel in der Mitte ist. Äh, dazu müssen nun äh, entsprechend hier zum Beispiel orange, hier der weiß-orange Würfel hin. Der soll auch äh, richtig gedreht dort erscheinen. Ähm, der befindet sich gerade hier. Das heißt, ich äh, drehe das einfach zur Seite, diese Position, drehe den Würfel dorthin, drehe wieder zurück und ich habe dann hier Orange und Weiß an der richtigen Stelle. Äh, so oder so ähnlich mache ich das nun mit jeder Seite. Das heißt, ich suche mir hier meine Würfel, da ist Rot. Die rote Seite ist hier, das ist auch sehr einfach. Ich drehe es auf die richtige Position. Weiß und Rot richtig. Der nächste findet sich auch gleich hier. Der muss äh, aber zur grünen Seite, die befindet sich hier äh, Entschuldigung, ähm, ja, die grüne Seite befindet sich an dieser Position, wie man hier sieht. Das heißt, ich drehe zur grünen Seite, drehe den Würfel rein und drehe wieder zurück, damit der sich hier an der richtigen Position befindet. Dann fehlt noch einer, der ist hier. Blau. Blau ist hier, wie wir sehen, Dort ist unser Würfel. Wir drehen die Seite nach oben und die weiße Seite nach vorne wieder zurück an die Position. Und dann haben wir schon unser Kreuz gebildet. Jetzt ähm, müssen noch die nächste Schritt äh, sind die Ecken. Das heißt, hier muss die weiße Ecke grün und orange zum Beispiel hin. Das heißt, ich habe hier weiß, grün, orange hier. Hier ist die richtige Position. Ich habe ihn hier, ich drehe also die Ecke einfach nach oben, drehe den Würfel da rein und dann ist er an seiner Position. Äh, in diesem Fall muss der Würfel nicht richtig gedreht sein, das ist noch völlig egal. Das macht meine Methode so einfach, dass an vielen Stellen das noch gar nicht richtig sein muss, sondern sich das erst später selber einstellt. So, hier haben wir äh, orange-blau. Das heißt, hier ist orange und blau. Ich drehe die Ecke da oben hin, drehe meinen Würfel da rein und drehe es wieder an die Position. Ja? Nächste, blau-rot. Der befindet sich jetzt, der soll dahin und befindet sich gerade in einer Linie. Das heißt, den muss ich erstmal zur Seite wegdrehen. Drehe meine Ecke da rein, drehe den Würfel an die Ecke wieder und nach unten und dann ist er auch an der richtigen Stelle. So, jetzt äh, einer fehlt noch, hier ist er, grün-rot, nach oben, in die Ecke drehen und nach unten. So, das heißt, nun haben wir auch die vier Ecken, erster Layer, erste Ebene ist geschafft. Die nächste Ebene kommen wir zu dem ersten Move. Äh, dazu suchen wir uns hier einen Würfel, der nicht dorthin gehört. Hier ist äh, gelb, sind ja die, die in diese Ebene gehören. Das ist richtig. Der hier hat kein Gelb, der gehört nicht in diese Ebene. So ähm, drehe ich gleich, dass ich hier orange, orange habe mit dem mittleren. Drehe ich meinen Würfel da rein und dann kommt der erste Move. Der Würfel soll jetzt hier in die orange-grüne Fläche. Ja. Ähm, das geht ganz einfach. Ich drehe zur Seite, drehe runter, drehe wieder zurück die Seite, drehe hoch, drehe zur Seite, drehe runter, drehe wieder zurück die Seite und drehe wieder hoch. Und dann befindet sich der Würfel hier richtig in der Ecke. So, da ist ein Würfel rausgekommen aus dieser Ecke. Den bringen wir jetzt in die nächste richtige Position. Rot ist bei Rot. Da kommt er rein, das geht ganz automatisch. Rechts, runter, zurück, zurück. Rechts, runter, zurück, zurück. Und schon ist er da. Ein Würfel ist rausgekommen. Der mache ich hier orange, orange wieder. Diesmal findet sich die blaue Seite aber hier. Jetzt drehe ich den Würfel einfach um und mache es in die andere Richtung rechts, runter, zurück, zurück. Rechts, runter, zurück, zurück. Und er ist richtig. So, nächster Layer geschafft. Oh, Entschuldigung, da ist noch einer. Ähm, wo ist der Würfel? Hier befindet er sich. Rot zu Rot. Grüne Seite muss dahin. Also jetzt haben wir ihn diesmal auf der linken Seite rechts rüber, runter, zurück, zurück, rechts rüber, runter, zurück, zurück. So, jetzt haben wir es geschafft. Alle vier Ecken mittlerer Layer ist geschafft. So, kommen wir zur letzten Ebene. Ähm, hier stellen wir den Würfel, es gibt meistens, also es geht jetzt um diese mittleren äh, Würfel hier. Ähm, Oft gibt es eine Position, wo zwei immer schon richtig sind. Dann hat man es einfacher. Grün, nein, rot, blau. Hier. Hier ist rot richtig und hier ist blau richtig. Das heißt, zwei sind richtig und die zwei müssen wir noch tauschen. Hier ist der grüne bei orange und der orange ist bei grün. Ähm, dafür gibt es auch einen einfachen Move. Das ist der zweite Move. Äh, also wir drehen zur Seite, drehen nach unten, ne? drehen nach oben, drehen zur Seite. Jetzt wieder zurück, nach unten, zur Seite zurück und wieder nach oben zurück. Und schon sind die zwei getauscht. Man schaut sich das Video äh, ein paar Mal an und äh, übt diese Stelle und das ist eigentlich eine einfache Geschichte. So, nächste. Äh, dabei ist auch noch nicht wichtig, dass die richtig gedreht sind. Wie gesagt, das löst sich später bei meiner Methode von alleine. Ähm, das ist der Unterschied zu den anderen Methoden, die ähm, oft gezeigt werden. so, wir sehen hier, der Würfel ist richtig. Orange ist bei, also hier äh, Orange, Grün und Gelb. Orange, Grün und Gelb. Die mittleren Punkte sind immer fix am Würfel, die entscheiden, welcher Würfel wohin kommt. Das heißt, die drei hier sind noch falsch. Die drehen wir einfach so lange, bis sie richtig sind. Und das ist auch ganz einfach. Runter, zur Seite, runter, zur Seite, andere Richtung. Hoch, zur Seite, hoch zur Seite. So, man sieht, ist noch nicht richtig. Or äh, Blau, Orange, Gelb wollen wir haben. Ist noch nicht da. Machen wir das Ganze einfach nochmal. Runter zur Seite, runter zur Seite, hoch zur Seite, hoch zur Seite. So, nun ist er da. Or Orange, Blau und Gelb. Ja, hier Blau, Rot, Gelb und hier unser Grün, Rot, Gelb. Und der war ja schon richtig, der hat sich auch nicht bewegt. So, das heißt, jetzt sind schon alle Würfel an ihrer richtigen Position. Und nun kommt eigentlich ähm, meine spezielle Methode. Ähm, dieser Wurf ist mh, hm, im Allgemeinen auch bekannt, aber äh, jetzt wird folgende Technik angewandt. Ähm, ich habe jetzt äh, Würfel, die noch nicht in der Fläche sind, also hier, ich fange immer mit weiß an, aber im Prinzip ist das egal. Äh, weiß ist hier auf der rechten Seite. Ähm, jetzt kommt der gleiche Move, den wir vorhin schon mal hatten, wo wir die äh, mittleren Steine in die mittlere Ebene gedreht haben. Ja. Ist der gleiche Move. Also kennen wir schon. Zur Seite, runter, zurück, zurück. Zur Seite, runter, zurück, zurück. Nun befindet er sich in der Ebene. Machen wir das gleiche hier. Diesmal ist die weiße Fläche aber oben. Das ist der halbe Move. Deswegen spreche ich von 4,5. Äh, diesmal geht es einfach andersrum. Runter zur Seite, zurück, zurück. Runter zur Seite, zurück, zurück. Das war einfach. Drehen wir den Würfel wieder richtig. Die rote Fläche in die rote. Ähm, so. Gehen wir zur nächsten Fläche. Hier. Orange. Runter, zurück, zurück. Entschuldigung, zurück, zurück. Runter, zur Seite, zurück, zurück. Drehen wir äh, ja, ist richtig, okay. Gehen wir weiter, gelb zum Beispiel. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz fertig. Das muss ich ja noch Seite runter, Seite runter, Seite runter. Und zurück. So. Hier habe ich den, äh, das nächste. Gelb ist links. Ich drehe immer in die Richtung, wo gelb rein soll. Einfach zu merken, gelb ist hier rechts, soll ich hier reindrehen. Also fange ich so an, runter, zurück, zurück, Seite, runter, zurück, zurück. Ja, dann drehe ich wieder die vorderste Fläche hier hin. Jetzt soll das hier gelb nach unten, also fange ich in diese Richtung an. Runter zur Seite, zurück, zurück, runter zur Seite, zurück, zurück. Und drehe die Vorderfront wieder in die richtige Ebene. So, nun sehen wir, wir haben den Würfel fast fertig gelöst. Jetzt äh, kommt der vierte Move und der ist im Prinzip auch allgemein bekannt. Der geht ganz einfach. Äh, wenn ich so zwei habe, das ist äh, ja im Prinzip optimal. Ich fange mit diesem hier an, äh, drehe diesen Stein, der sich in dieser Ebene befindet, den habe ich immer hier rechts, einmal und dann die mittlere Ebene. Und das Ganze mache ich viermal. Das war einmal, zweimal, dreimal, viermal. So. Jetzt haben sich drei weitere Steine verdreht. Und deswegen brauche ich den zweiten. Und mache das Ganze nochmal. Und dann sind die drei Steine auch wieder richtig. Eins, zwei, drei und vier. Wieder die oberste Ebene in die richtige Position. Und dann ist der Würfel gelöst.